Agora tá filmando. tem vai indo lá. embarca do cara e vai lá perto do bicho, velho. Nós vai querer montar cavalo, velho. Né? Aí indo pro meio da veia. Te porqueira. Ai, entra aí então. Vai. Quer ir aí no meio da coisa? Vai. Coisa mais linda. Vai indo. Onde é que tu vai? Ele tá sozinho aí. Oh, meu Deus do céu. Se tivesse uma pedrinha, eu ia tirar nele. Oh,